Não voltarei a ser teu Por muito que venhas pedir Devias ter pensado em tudo Não voltarei a ser teu, por favor. Estás tão diferente Não te quero mais Não te quero